à <laughs>

啦啦啦，酷劲，喵，喵，喵，酷劲，酷劲，喵。

a u u a a a a u u a a u u u u a a Suara ayam betina. Petok petok petok petok petok petok petok petok. Ha <laughs> ha ha ha ha! 嗯。 serigala. Au! Au! Au! Au! Au! Ya, serigala bebek. Quack quack quack. Quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack.